Вот ты где. Так внезапно исчез. А я ждал тебя. Не приближайся. Эй, в чем дело? Ты издеваешься, что ли? Вовсе нет. То, что случилось, это... это ненормально. Что-то я не заметил, чтобы ты сопротивлялся. Я... я растерялся, ясно? А ты воспользовался этим. Ой, да брось, тебе ведь понравилось. Что ты несешь? Я далеко не новичок в этом деле. Уж поверь, когда ставить удовольствие, я знаю. Да и твое лицо в тот момент. М -м, незабываемая картина. Хватит! Я не намерен больше это слушать. Что ж, ладно. Дай знать, когда успокоишься. Я собираюсь в магазин, тебе взять чего-нибудь? Это еще кто? Джен? Приветик, мальчики. А неплохо вы тут устроились. Что она здесь делает? Ты рассказал ей? А если нас отследят? Дорогая, ты ведь оставила телефон дома, как я тебя просил? Да. Вот видишь, не отследят. Это безумие. Довольно трудно было вас найти. Пыталась узнать хоть что-то у других людей, но... Никто ничего не знает. Позже я вернулась домой и получила письмо. В нем Адам расписал, что к чему. А также указал, куда вы направляетесь. Для чего все это? Разве не ясно? Адам любит меня и хочет, чтобы я была рядом. Ну да, ну да. Мне кажется, ты многого о нем не знаешь. Что ты имеешь в виду? Ничего. Вернусь через неделю. Если Рэй появится, позвони. Люблю. Папа. Ты? Так и будешь на меня смотреть? Почему ты вернулся? У меня не было выбора. Отца а повысили, поэтому нам пришлось вернуться. Допустим. Но почему ты пришел сюда? Хотел увидеть тебя. Да брось, неужели совсем не рада меня видеть? Я не знаю, Ричард. Это довольно тяжело. Все это время я пыталась смириться с твоим отъездом, а после пыталась забыть. Я понимаю твои чувства, но ты и сама знаешь, что ничего нельзя было изменить. Мне тоже было грустно расставаться. Думаешь, я этого хотел? Если ты рассчитываешь на какие-то отношения в дальнейшем, то ничего не будет. Да я и не думал об этом. Я просто хотел поговорить с тобой, потому что скучал. Мне нужно время. Какого черта она приехала? Что она вообще себе возомнила? Думает, что все знает? Да как же? Простите. Какого ж... Эй, парень, а это не тебя ли случаем по, по телевизору показывают? Что? А на повестке дня розыск двух молодых парней. Вот их фотографии. Если вы владеете какой-либо информацией, убедительная просьба сообщить властям. Включите телевизор. Стучать не учили? Твою ж... Что за день такой? Так что там с телевизором? Тем временем, полиция разыскивает двух молодых людей. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить властям. Вот это да. И что делать будем? И почему грустим? Что? Ричард? Что ты здесь делаешь? Скучала? Не то чтобы, но... Да ладно тебе, я знаю, что скучала. А, ладно. И все же, что ты здесь делаешь? Я вернулся, и на этот раз уезжать не собираюсь. Наверное, это хорошо. А Джулия знает? Ну конечно, первым делом после приезда я зашел к ней. И как она отреагировала? Мягко говоря, она была не очень рада меня видеть. О, мне так жаль. Ничего страшного. Не переживай за этого. Думаю, она скоро успокоится. А как у вас с Рэем? В каком смысле? Помнится мне, он тебе нравился. Что? Я тебе такого не говорила. Дурочка, я просто шучу. Мы друзья. Друзья, значит, интересно. Чем раньше, тем лучше. Вечером мне нужно быть уже там. Да, все верно. Адрес тоже верный. Поняла. Ожидаю. Ooh. Детектив Джонс, я вас слушаю. Так. Вас понял. Выезжаю. Что мы здесь делаем? Считая это благодарность за прошедшую ночь. Прекрати!» «Смотрите-ка, это же Адам и его ручной песик. Только тебя здесь не хватало. У меня к тебе дело. Можем поговорить наедине. Песик, не мог бы ты нас оставить? Я тебе не собака. Да мне все равно. Идем. Говори только быстро. До меня дошел слух, что ты ждешь помощи от босса. Тебе какое до этого дело? Боюсь, он не сможет тебе помочь. О чем ты? Что теперь с нами будет? Пока мы вместе, все будет хорошо. Я так не думаю. Нас разыскивают и очень скоро найдут. Опять ты за свое. Послушай, доверься мне, ладно? Неужели твой парень бросил тебя? О чем ты говоришь? Я видел вас вместе, а теперь ты одна. Слушай, что тебе нужно? Просто хочу познакомиться с красивой девушкой. Мне сейчас не до этого. И вообще, держись от меня подальше. А сейчас для вас исполнить песню. Почему я должен тебе доверять? А почему нет? Мы ведь раньше были очень близки. Я уже говорил, прошло слишком много времени, мы изменились. Знаю, но я хочу все исправить. Какого черта? Давай, нужно убираться отсюда. sometimes It is the only thing that makes us feel alive mm, We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still so you can Рэй? keep me. Поспеши, нужно валить и как можно скорее. Если до нас доберется полиция, наше путешествие очень скоро закончится. Адам. Что? Это бессмысленно. Они уже здесь. Нет, не может быть. Выходите с поднятыми руками. Не пытайтесь бежать. Здание окружено полицией. Сопротивление бесполезно. Вы имеете право хранить молчание. Что ты... Не делай глупость!